a pie de campo Ricardo Reyes, donde están a punto de saltar ya los jugadores al terreno de juego. Escuchamos ahí ese sonido ambiente en el túnel que registra casi, casi un lleno absoluto, con una importante colonia también de argentinos, Ricardo. Sí, unos 10.000. El partido 150 con la selección, esa camiseta es homenaje a Sergio Ramos, Ricardo. Probablemente en una de las semanas más felices. en esta selección que vuelve a insistir en jugar con el equipo. Y tiene que hacerlo ante grande equipo. Estamos viendo la columna vertebral, estamos viendo el equipo. Si no es por Rodrigo, está Diego Costa y en caso de Asensio no está David. Biglia, Mascherano en el doble pivote, Lo Celso, Vanega, Meza y arriba. Y una arriba para el desmarque. Recordamos, cuidado que ataca Asensio. Primera incursión por banda izquierda. Ojo la jugada de España. Levanta la cabeza. Llega bien Isco. Ojo el cambio de ritmo. la sacan bien ahora. Salvando muy bien la presión argentina. Ojo ese balón al espacio. Por ahí aparece Meza, la está pidiendo Higuaín, David de Gea. Se echa las manos a la cabeza el portero Romero. En el banquillo no se lo cree San Paoli. Y en el Wanda Metropolitano. Palmo de terreno, la quería poner a ras de hierba para Carvajal. Sale el balón rebotado. Mete el cuerpo lo censo, aparece Iniesta. Vamos Asensio. La pelota para Costa. Eh, le entra por detrás justos Resbala a la hora de. En el momento de rematar, ahí no está bien a... Nueve meses después vuelve a marcar séptimo gol. Uy, Y el golpe es tremendo, si en la misma acción donde volvía a marcar y le vuelve a pasar hoy. Es, un encontronazo fuerte. españa España-Argentina, cuidado con el golpe de Costa, ¿eh, Ricardo? Sí, ya le pasó en su primer partido con el Atlético de Madrid, marcó en... ¡Gol, gol, gol, gol, gol! gol por ir pasando casi todos los balones ahí, para luego buscar a Vanega. Ojo ese balón, bueno el control, Pedía mano de Gea. Ojo Meza para Higuaín. Higuaín con la izquierda, pero luego además le pegó a Bigle, llegó ya muerto, manso, a las manos de De Gea. Ahí está la repetición. Pero bien, viene Argentina. Biglia con Meza, que bien se dio la media vuelta, tiene metros por delante, no le sale nadie. Sigue Meza, que amaga con pegarle. Qué buena, pared con los... Y muy niesta y después Cuidado. gracias a Plante de De Gea. Qué manera de dejarles llegar. Facilidad. para la cocina. Eh, eh, el, giro lo podría ver firme. No se la deje, está cansado. vuelve a buscar e insiste por esa banda con Asensio, la pide Jordi Alba. Yo la grada. Marcherano está diciendo ahora, qué mala suerte tengo, tener que ir detrás de este. gran Desviado y apareció Jordi Alba para rematar a bote. Es un recurso el que tiene España si no está Silva con la velocidad, el desequilibrio que tiene aquel chaval. Tienen la presión, insiste España. Calientan Rodrigo y Yago Aspas. No sé si Diego Costa sigue teniendo problemas. Argentina cero. Ahí está la repetición como en el rollo. Ya frente a Italia, no para de enchufar desde que llegó Julen Lopetegui, otra gran recuperación, otra gran asistencia. Grada ovacionándole Isco, devolviéndole la confianza a Julen Lopetegui. Marca Isco, marca España, España 2, Argentina 0. Ricardo de España, gol Isco. El segundo para la selección española. Otra vez. La espalda. Estará siendo menos protagonistas con balón, pero buen trabajo sin balón. Cuidado. De nuevo por el centro, haciéndonos daño. los Celso sigue viendo aspectos del juego, viéndolo también casi casi como, como San Paolo. Y bueno, eso es un poco más difícil. Ahí va el córner. Al punto de penalti. Por arriba le gana Ramos, le pasa entre por, encima de la... Pero el balón acaba dentro. y Llega a tocar ahí, casi toca De Gea, el equipo argentino. Ahí lo vamos a ver repetido. El córner y el ataque se cuela dentro. Acaba de marcar Otamendi, el primero para Argentina. En esa jugada, balón parado con algo de Gea. Pero iba, blandito, tampoco iba demasiado con demasiada potencia, pero al final se le coló ahí entre las manos. Cuidado, Isco, qué bien se ha ido. El recto Aspas, lo justito, sale Willy Caballero. Se queda casi sin ángulo ya. Yago Aspas llega por detrás, Isco le va a pegar en carrera. Eh, trabajárselo, ¿no? Porque... Le ha puesto a Yago Pero luego ha tenido 0 se prepara Saúl, España 3, minutos 52, Argentina 1. Que pase de Iniesta el otro día como telegrafió ese balón para que marcar Hizo frente a la selección italiana otra vez dos goles para Isco Alarcón después de una gran asistencia de Andrés Iniesta, después de un gran control. Buenísimo. ¡Gol de España! Fantástica la jugada desde atrás. Solo, va a tener que aguantar porque va solo. Se mete en el área. Ahora la pone para Yago <laughs> pase en carrera. Tiago que viene detrás. Qué eh, bien lo vio Isco. Antes fue Iago para Isco, ahora fue Tiago dice, toma, le pego yo. intenta hacer un caño ahí. Sí, ¿eh? eso es, intenta controlarlo. Aquí, lo vamos a ver bien. Ahí, ahí intenta ver oh, claro. que lo hace. Y, a cuatro frente a la selección argentina es el segundo que marca Tiago. Qué gran asistencia, qué bien lo hace Isco, cómo espera Iago. Iago para Tiago, España cuatro. Acaba de marcar Tiago. Espérate a ver lo que ha hecho. Qué jugador de, España, espectacular, se viene. La pide Iago Aspas ahora. Parecía que estaba adelantado. sigue Sigue Yago Aspas dentro del área casi pequeña. Le obliga a salir ahora de tacón para Asensio, sacando los soles de la grada. Y la exclamación, el remate. Ha levantado la bandera al asistente. No vale. Dando el balón al suelo y, para adentro. Ahí, empuja claramente a gráfico. Se ha marchado Vanega España a la subcampeona del mundo. hablando Jordi Alba que no quería marcar a uno más grande, claro. Buscas toda la jugada arriba. Uy, remate al palo de Otamendi en el campo. Ya está la suerte. Ya gana por velocidad toda la oh, defensa. Oh, oh, incluido Yago Aspas para marcar el 5 a 1, manita de España, España para de Gea, porque saben que tuvo el fallo del gol de la primera parte y ahora ha sido protagonista. Acaba de marcar España, se van todos a abrazar a De Gea. Se queda Yago Aspas en el área con Isco. Y que protesta. Yago que vuelve a robar el balón. Ojo que puede llegar el sexto. Yago dentro del área, la pone para Isco. Isco le pega. Bueno. Terrible. Se Vaya error, cómo roba de nuevo Isco. Yago Aspas y el sexto para el Mundial. Acaba de mirar San Paoli arriba, a ver si Messi quiere bajar. Le ha dicho Messi, te, bajas porque como no, <laughs> como no va. ¡Seis! ¡Media docena! Hack trick de Isco. San Paoli se quita el abrigo.